Eh, non, non, ci hanno visto ancora arrabbiati sul serio. Io sto calmando gli animi. Guarda che sto calmando. Questo è un movimento di calmi, lo vedete guardate i cani, fate la faccia da cani. Sono, sono, persone, noi stiamo riempiendo un vuoto e se non lo riempiamo noi, lo riempiono quelli che non certo. parlano più, che non vengono più qua, che prendono dei bastoni. Noi stiamo salvando la democrazia in questo paese, ci dovrebbero ringraziare. Andiamo lì a chiedere le firme sotto l'acqua e metti la carne in dignità e dovrei pubblico ufficiale firma deve andare in comune e allora dov'è il sindaco che autorizza perché ogni firma deve essere, deve essere ridimata dal comune di origine noi prendiamo 200.000 firme sotto l'acqua, la neve, il freddo non chiediamo una lira a nessuno e se entriamo in Parlamento abbiamo già firmato un documento che noi non prendiamo i soldi dei rimborsi elettorali che sarebbero, secondo le, le previsioni, sarebbero 100 milioni di euro noi non li prendiamo noi non prendiamo i rimborsi facciamo quello che diciamo. E vorremmo che ci seguisse qualche partito, qualche partito dice se non li prendiamo neanche noi. Avete letto di qualcuno? Mica si offesso. Eh, ecco. E allora è l'esempio che vuole, è l'esempio, è l'esempio che puoi portare, non le parole in televisione, sono gli esempi. Lo sai anche come padre, fai l'esempio per i partiti non è che li fai delle teorie in televisione. e noi abbiamo chi me lo fa fare? Quando gli fanno a grillo cosa c'è dietro grillo? Perché non riescono, non riescono a, a, neanche a, a capire che, che, uno può fare delle cose perché eh, senza avere un ritorno economico. Io ho fatto 40 anni, ma mi avete fatto fare una vita straordinaria. 40 anni, 40, riempivo queste piazze, mi ricordo quando queste piazze qua erano piccole così a pagamento, Dio, che ricordi, ma mi avete dato di più di quello che vi ho dato io e io mi sto, sto contraccambiando, non sto facendo il, il, il buon samaritano, contraccambio qualche cosa, una parte del mio lavoro me la farò retribuire, un'altra parte lo faccio per gli altri, è quello che dovete fare ognuno di voi, dall'idraulico all'avvocato al commercialista, una parte sono retribuite una parte per gli altri. Abbiamo, abbiamo bisogno di mettere parole dentro la politica che non siano spread e spending review, ma che siano solidarietà. La solidarietà non, ha, non è fare del bene agli altri, la solidarietà è essere insieme contro questa cazzo di ingiustizia che